қой әйгерім мен жұмысқа кеттім әйгерім тегі қоқыстар келіп тұр мен ішке алып келейінші ан қаншада келесің кешке жуып келіп қаламын қараңғыда келіп қаламын да бұйырса анан не ишке баргандан иштеген эй иштеп келсең эй телтеп кечке отырып тик токтогу кыздар карап карап пабжимди ойноп телтеп кайра жетпей калбайм қой күтіп жатырмын мен кеттім анда эй берші алып келші телефоныңды телефон неге алып кел алып кел сондықтан мен бір екі сағатта келіп қаламын азыр тез эле макул тез эле урабыз келіп қаламыз қарап қойдым эле телефон алып қойса екі саатта келіп қаламын деп ойындарды удалить етіп салба мақұл макулбу сен оюнуңдун маған не керегі бар мегабайтты түгөтүп салба чык чык